Попадающие побегут, их сразу надо накрыть. Раз. Саш, ближе к воротам иди. Саш, помоги! Хорош, хорош, хорош! Откройся! Саш, игрока взял? Все, это твой. Саша, Саша, за ним. Все, помогай. Данил, побыстрее играй! Беги, беги, беги, Саш! Хорош! Молодец! Венев, Антон, давай, вперед! Вперед! Ну там вдоль болеть потом. Леш, Коротков.

Играй, играй, играй. Хорош, играй. Играй, играй. Молодец. Саш, иди быстрее. А что там у нас? Леш, ну и бегом на свою позицию, Леш, бегом. Леш, ну перестраивайся. Оглянулись, оглянулись. Саша, откройся! Хорош! Бей! Пас, пас, пас! Аккуратнее, аккуратнее. Да, да, туда играй. Саш, молодец.

дальний хорошо первый который. Макс, пошел! Ой! Макс, пошел! Кому? Федя! Вперед, Макс! Вперед! Давай, давай, давай! Макс, ты с нападающий, ворота! Еще шире, еще! Проси, проси, проси мяч. Да кричи, что то он тебя так не... Хорош, хорош. Пойдет, пойдет. Еще открывай. Лево, лево сюда. Спасибо проси. Кричи, кричи. Видишь? Поднимай голову, пас. Вон Максик. Хорош. Ой. Хорош. Хорош. Видишь, пас проси и все. Так они первое место тогда взяли, они в финале наши проиграли им. М-м-м, только это не финал. Максим, еще, еще поднимайся, Максим. Вот правильно помню, 5-0. ты сильно высоко поднимаешься. Мне кажется, 6. Хороший кадр получился. додавить. Что-то давят, давят возле ворот, да? Я? Справа пол, пол защиты. Но он сейчас в основном нападение или перед нападением играет. Короче, в атаке. Ай-яй-яй. О. О. Саш, что тебя не выпускают? Ну, Ты не сиди, встань, походи. Либо третий. Наверное, зарплата у меня пишет. воспроизводит, да? Угу. Ну, нет. Экран. Угу. Ха-ха. <laughs> Пас, пас. Хорош. шаг.